25è aniversari, una commemoració que es diu molt ràpid, 10 anys eh, per una fundació animalista com Libera eh, representen moltíssim, no només pel que es deixen al passat, sinó pel que es fa al present i evidentment tot el que es pretén eh, projectar en el futur, que és moltíssim. Bueno, pues en estos 10 años ha pasado de todo, evidentemente, han pasado cosas muy buenas, cosas muy malas, pero yo con lo que me quedo, más allá de que hemos tenido éxitos muy puntuales en algunas campañas, como las Ramblas, como Mercats Ethics, o como tendremos seguramente con los circos dentro de muy poco, yo con lo que me quedo es que hemos diseñado un método de trabajo, un mecanismo, el de acercarnos con un mensaje liberacionista al sector político. Eso todavía no había pasado. Y yo creo que eso también ha dado un entorno muy diferente, un discurso más político de la liberación animal no un discurso empático o necesariamente un discurso ético, sino un discurso político de la liberación animal y eso es probablemente, creo yo, el mejor resultado de estos 10 años de liberal. Eran eh, gent que ens van conèixer de refugis d'animals y per coses yo yo era un refugi de tosa, de tosa de Mar, Y aquella persona, la que era la presidenta, la, la Chari Cruz, organizaba muchísimas manis antitaurinas. i arreplegar un munt de gent, ens van conèixer per casualitat a Barcelona i van anar cap a Tossa. Després també cap a Girona. D'allà van començar a fer com una xarxa amb telèfons i van començar a organitzar-se una miqueta per començar sentir taurines a Barcelona. I aleshores no hi havia gaire associacionisme, eren molt poques associacions a Barcelona. Hi havia una de Madrid que era eh, d'alliberament animal pur i dur, no? Però encara no sabíem molt bé perquè eren tots, tots de gossos, de gats, de refugis i de tot plegat. I d'allà van començar a fer-se socis d'aquí, que es, es deia ALA, Alternativa per a la Liberació Animal. Eh, vam estar un temps allà i després vam pensar, com que la seu estava a Madrid, vam pensar que calia fer alguna cosa a Barcelona. Eh, vam muntar l'Ibera, com a delegació a Barcelona era una miqueta la decisió d'Ala, però amb tot el coneixement i amb tota la doctrina del veganisme que ens va quedar molt, molt implantat, no? I realment els nostres inicis van ser amb l'antitaurinisme, no? Van ser les primeres manis antitaurines a Barcelona, primer amb 100 persones, 50 persones, després 100, i bueno, ens feia molta il·lusió perquè anàvem a posar cartells per les universitats, repeteixo, no hi havia internet, no hi havia res, i bueno, teníem unes ganes enormes i les poques persones que, que estaven unides en aquella època teníem, nosaltres creiem que teníem la força de, de mil, no? De fet va ser la primera campanya amb la que vaig començar, la de mercats ètics, i em va tocar molt de prop eh, amb la documentació que ens enviaven els activistes, veure aquelles fotografies, com estaven els animals, com s'asfixiaven a dins de les gàbies, aixafats, eh, com la gent, era sorprenent, com la gent que anava a comprar aquests animals s'ho trobava algo molt normal, no? com si fossin sabates. Llavors, veure que aquesta campanya ha tingut resultats, que l'administració realment eh, ha respost, bueno, eh, algunes administracions han respost i s'han aconseguit tancats eh, diversos mercats, eh, tot i que no tots els, els mercats documentats, ens ha donat molta força per continuar, perquè realment estem veient que la societat està reaccionant amb això, no? i el que abans trobava normal, arrel d'aquesta campanya s'està qüestionant realment si veure això que eh, semblava part de la seva vida quotidiana, fins i tot eh, bonic, com algo natural fins i tot, s'ho està qüestionant i, i està començant a canviar aquest pensament gràcies a aquesta campanya. El primer va ser, el que vaig fer va ser el, anar a les, a les clíniques veterinàries eh, amb, el, amb el cartell que invitava que no fessin publicitat de la venda de cadells. Aleshores, bé, em va tocar tot un districte de Barcelona, el vaig agafar amb moltes ganes i eren bastantes clíniques veterinàries a les que anava cada setmana, dos o tres, segons un planning que jo ja m'havia confeccionat. Al principi m'havien rebut amb una mica amb, amb les ungles, no? però al veure el tarannà de disculpeu-me, us presentem aquest cartell perquè el pengeu a la sala d'espera o en un lloc visible, perquè vosaltres ho, sabeu, no?, que segons la llei no es poden vendre si no és nucli zoològic. Al veure aquest taranà de comunicació, de, de, de, de demanar aquesta cooperació i col·laboració, em va sorprendre molt perquè estaven molt d'acord amb nosaltres. Home, a mi em sembla superpositiu. Estem celebrant el 10 aniversari de l'Ibera, n'hi han tantes altres, i això jo sempre dic que hem sortit de l'armari els que estimem els animals. I durant abans, feia molt, molts anys, tu havies de quedar una mica dintre, provocava somriures, bueno, pels animals, i avui dia s'ha vist que és un punt importantíssim de la societat, justament perquè la societat estigui més humanitzada defensem a tots els ser vius, els animals. Llavors, quan jo veig tanta gent jove treballant pels animals, la veritat és que sóc molt feliç i estic segur que segura que fent tot això aconseguirem una societat millor pels animals i també pels humans.